ici, ensemble, aujourd'hui, parce qu'à Marseille, surtout, peut-être plus qu'ailleurs, depuis toujours, on lâche rien

chasse sans-papiers, manger des miettes en juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société, c'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a a pas à dire, ça peut aider d'avoir le 06 du président, chers camarades, chers lecteurs, chers citoyennes, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure, remettre à zéro les compteurs, hein. tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat, Ça qu'on pas, c'est qu'on est debout, tant qu'on est pour la tu sais pourquoi on se bat. L'art est bien plus carré.